gosh. Papatayin ako ng nanay ko. Charot. Fake naman to eh. Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video or for today's content natin is gagawin ko yung isang look transformation. If you're curious and interested about it, just keep on watching. ano nga ba yung sinasabi kong look transformation ito yung ABB or ABG, Asian Baby Boy, Asian Baby Girl na trend. Yung look nila or yung fashion nila, try natin siyang gawin. Yung skin nila is para daw baby bot skin, something ganun. So, super soft, super fresh lang. So, tatry natin siyang gawin sa makeup. So, yun, nakapag-prep na ako ng face ko. Next na gagawin ko na dito is yung foundation natin. For the foundation natin, gagamitin ko is yung Fit Me. Yung dalawa yung pinagpipilian kong shade. Meron tayo ditong nude beige tsaka soft tan. Siguro din ako sa nude beige ngayon kasi parang more on like Asian na mapuputi ito or ewan ko, feeling ko mas suitable yung medyo lighter yung skin kaysa dun sa normal na ginagawa ko sa skin ko. Next step natin siguro is mag-consider tayo as sa highlights natin para malift yung mukha yung nose natin, ilagyan na rin natin sa chin. Oh, at tapos yung nose. Pwede natin siyang i-blend lahat ng product. Uh, magpa-powder na tayo. Third natin mag-powder, ilagay na lang tayo ng highlighter. Or i-highlight na lang natin yung itong inner corner ng eye. Ayan. After natin maglagay ng highlight dyan sa part na yan, puproceed na tayo sa next part, yung kilay. Yung kilay naman nila is glinis lang. After ng kilay natin, mag-proceed na tayo sa highlight. Ayan. Pag-highlight na tayo, after natin mag-highlight, mag-proceed na tayo sa lips. Tapos next part na natin is magmimix na tayo para magmelt yung mga product tapos mag-combine sila tsaka mas magmukhang natural. Damihan ko na. Tapos yun na guys, next step na natin is lalagyan na natin yung mga tattoo. Gubad muna ako ng t-shirt. Ay, t-shirt. Wow! Ito this video. So, ito na siya. Mag-ready tayo ng water. Meron ako ditong ganto. Oh, tayo na natin! Excited ako dito sa part na to. Ito yung tiger. So, lagay ko siya dito. Oh, <gasps> tanggal na siya. Pew! Ayan, taasan natin. Sana pantay, no? <sighs> Ito na. <gasps> Joy, guyo ka sa akin. Kala may ko lang yung bordado. <laughs> Purdado na rin ako. Joke lang. Tapos yung um, beam po na wet. Oh my God! Gosh! Wow! Ala! Kano ko tagal to. Walang direction. Eh? <laughs> Ay, shocks. Oh, shit. <gasps> <gasps> ng nanay ko. Charot. <laughs> Fake naman to eh. Tanggal to pagka hinilod ko to. Next na natin is yung sleeve. Okay. Oh. Dito tayo mag-start sa pinaka-top. ng mga best pa rin ko dyan na bordado. Ito. Ba? <gasps> Oh my gosh! Wait lang guys. Para sure na dumikit siya. Medyo nakakakaba siya. Kasi parang maganda yung nakita ko. Okay. One, two, three. Oh my gosh. Kita nyo yan? Dado for the win! Next natin ito. So guys, tatapusin ko lang yung look ko. Tapos, ah, tatapusin ko lang yung mga tattoo. Tapos, babalikan ko kayo. Ayun na guys, nakabit ko na yung mga tattoo. Ito na silang lahat. Ito na lahat yung tattoo na meron ako. Oh. Finalize na lang natin yung look. Ayusin ko na lang yung hair ko. Ito yung hair natin. Tapos after ng hair natin, magdadamit na lang ako tapos mag-accessorize. So ayun na nga guys, tapos na yung final look natin. Ito na yung look nung ABB take ko. So natutuwa naman ako dito sa mga tattoo na to. Parang hindi ako nakakabaliw. Ang ganda niya guys, sobrang ganda. Sobrang ganda niya. <laughs> hindi ko masyadong mapigilan dito minsan sa sarili ko. So yun guys, maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, hit the thumbs up, share, Share nyo na din sa mga friends nyo na gustong mag-ibibilog or wala lang, trip nyo lang kasi quarantine, walang magawa sa buhay. At yun, maraming maraming salamat guys. At kung meron kayong mga content na gusto nyong gawin ko sa future, comment down below na lang. Yun lang. Maraming maraming salamat. Bye!